corpo e no seu rosto vejo o brilho da paixão. Paixão, sou a paixão, minha paixão. Miguel é Cedês, o moral de Nova Canaã, Bahia. Amar, vou te amar, amar, amar. olhando pro céu, eu contemplo o mar, vejo vocês, meu doce mel. no seu corpo e no seu rosto vejo o brilho da paixão. Paixão, sua paixão, minha paixão. Amar, vou te amar, amar, amar. Paixão, sua paixão amar, vou te amar, amar, amar.